皆さんこんばんは、ゆずきゆかりです。キズナあかりです。今回は、チュートリアルの後何をすればいいのかについての話です。自由すぎるゲームだから、ほとんどここでやめちゃうんだよね。僕の場合は、右上にあるクエストを見ながら進みましたが、ゲーム内では何の説明もなかったからですね。私もセルニーが教えてくれたから今までやってるんだし。うん。あかりちゃん、自分で探したんじゃないんですかうん。 セルニーが前に教えてくれたよ。これはいつか訪ねてみる必要がありそうですね。えっと、説明入るよ。今見える画面は、チュートリアルをクリアした後の成形地図です。大昔に作ったサブアカウントだから、少し違うかもしれないよ。これが多分トゥートリアル後の地球。その上の四角を濃度って言います。惑星ごとに様々な濃度があるの。 そしてこれが交差点です。交差点も惑星ごと1つから3つまであって、次の惑星に行くには、ここを守っているスペクターを倒す必要がある。地球の次にある金星に行くためには、ここの交差点の条件を満足させる必要があります。これ、全部地球でクリアできるんだよ。もしもの時は、チェットで質問すれば、暇な宇宙海賊たちが教えてくれるから安心してやね。でも、 基本的なマナーは守ってくださいね。この後は、クエストに従って進むのもよし、武器のランクを上げて、新しい武器を手に入れるのもよし、何でも自分がやりたいことをやっていけばいいのです。ウォーフレームは基本放置主義だから、知らないものは自分で調べてみるのも一つの楽しみだよ。では、今回はこれで終わりです。次にもまた、役立つそうなの持ってくるね。バイバイ。バイバイ セルニー、大丈夫かな